आजभोलि माले धेरै भाउ दिन थालेकी छ लप्पो गर्छ कि क्या हौ ओ गड मलाई यति धेरै ह्यान्डसम किन बनाएको क्या अब जो केटीले पनि मलाई लाइक गर्न थालेकी छ एकचोटि मायालाई पो फोन गरी हेरौँ

त्यतिकै गर्छु त सुनलाई प्रमिस खाऊ न कसैलाई भन्दिनँ भनेर कसम हो कसम तिम्रै कसम कसैलाई भन्दिनँ म साँच्ची कसैले भन्दैन नि मेरो जीवनमा कोही